me mayor y ah, me llamo Rodolfo Rivero vengo de Venezuela soy indígena indígena enia guarao nosotros vinimos porque allá en Venezuela que no hay comida, por eso nosotros vinimos de Venezuela. No venimos directo a, a Alegre, venimos así primero llegamos este, Boavita, de Boavita a, a de Manaos, Portobelo, de Portobelo a Coyabá, de Coyabá Coyabá, este, Cascabel, de Cascabel aquí eh, a Porto Alegre. mi, mi familia estaba aquí en Brasil yo trabajaba allá en Venezuela, como las citas, cuando vino para venir en Brasil. Mi hermana vino primero en Brasil, mi hermana en vez, él, él vino para comer, en vez de comer no comió nada, se enfermó y se murió en, en yo me llamo Florencia, yo sabe hacer artesana, soy artesanía, porque sabe allá en Venezuela yo hacía la artesana de Morichi. Así nosotros vendía para nosotros comer. Yo vino, yo vino de Venezuela, no vino mano vacía, yo me vino con, con artesana mía aquí en Brasil bukanaka baho toco, no kokore no me dibunai ay no me dibunai no kokore no me aceptamos la ayuda de ustedes y colabora nosotros somos indígenas somos indígenas primera vez estamos llegando aquí la habitación, lo que estamos durmiendo en un hostel, él me está cobrando 700 reales. No tenemos nada de 700 reales. Nosotros necesitamos ayuda de ustedes. Muchas gracias. Un mayor y cuareas allá, caidamo aribu, no me cobay. tu mayor y cuareas allá. kaita moari buno menokoai boho bukana ka boho bukana ka doko hotuai doko hotuai tani no kokore no me dibunai aisana ma no me dibunai tane no kokore no me hakanai yakera